Bäh. kita udah nyampe di Kokas kita makan di Mara Marugame Udon gimana rasanya kita coba aja nanti ini namanya kakek udon kalau yang ini namanya karitso ya ada beefnya beef kari udon sih namanya this one is kitsune udon yep. very recommended Cause you drama banget enak banget jadi dia tuh semacam udon tapi dikasih kuah kari sama dagingnya gitu rasanya enak rempahnya terasa gorengannya juga ada yang enak kotak-kotak gitu ini sobat terakhir tapi enak banget ini makanan yang terbarunya Kitsune Udon harus coba ya Nah, buat kalian yang mau datang ke sini, kalian bisa datang ke Mall Pasar Kasablanca. Tepatnya ini di lantai groundnya kalau nggak Pokoknya dia yang paling pojok aja.